Вот и закончился наш курс в вашей школе. Мы прошли 30 дней незабываемых занятий йоги. Мы, это я и Ксюша, моя женщина, мы рекомендуем всем семейным образом попадать на йогу, заниматься, проходить испытания, вместе находиться в туалете, вместе ходить в комнате, вместе отдыхать, вместе соединяться. Если вы хотите реально прочувствовать состояние мужчины и женщины, и после этого понимать, что вам больше ничего не напрягает, потому что все остальное кажется обычной игрой, ну, в детский сад, сходить в магазин и все, приезжайте сюда, вы улучшите свое тело, вы синхронизируетесь вместе со своей второй половинкой. Это даст вам новый выход, новое понимание жизни. Все, шутка. <laughs> Да, мы благодарим от всей души Акши школу, потому что мы получили здесь действительно незабываемый опыт. А, безусловно, очень много знаний по философии, анатомии, а, большая такая очень глубина учителей, они действительно с открытым сердцем делились с нами знаниями, их чувствовалось на каждом занятии, даже когда мы лежали уже лицом в коврик, в полубессознательном состоянии, они все равно от всей души старались донести до нас знания, передать их. А, мы посмотрели друг на друга в разных ситуациях, мы пообщались с интересными, глубокими людьми, которые стремятся к духовному развитию, просветлению. И это было очень красиво, очень приятно, очень эффектно. А, мы благодарны и рекомендуем а, всем и семейным парам, и людям по отдельности приезжать, просветляться, наслаждаться чудесной погодой Индии, получать эти знания, объединяться, соединяться, синхронизироваться. А, испытывать все то, что прошли мы, и в завершении этого чувствовать такую тотальную удовлетворенность, радость от а, того, что было пройдено вместе. Это было красиво. Мы очень благодарны и желаем процветания и Акши школе, и всем ее ученикам, которые будут в будущем. Спасибо большое. Намасте.